Соответственно, важен не вес на штанге, а правильное выполнение и поддержание скорости в подходе. Также данное упражнение позволяет хорошо привыкнуть к такому приему, как отбив, когда в нижней точке происходит отталкивание мышц друг от друга, мышц голени от мышц бедра, за счет чего происходит раскачка и вставание из полного седа становится инертнее. Главное в данном моменте не расслаблять поясницу и не заваливаться на носки, когда данный принцип сработает на 100%. Разберем технику выполнения данного упражнения. Гриф располагается как в приседаниях со штангой на плечах. Поставьте ноги на ширине плеч или чуть шире, носки разверните слегка в стороны. Прогнув поясницу на вдохе, начинайте приседать низкий сет. В нижней точке совершите отталкивание. Как бы пружиничным движением опуститесь в самую нижнюю точку низкого седа, не расслабляя поясницу. Примечательно то, что имея большой запас приседей на плечах, маленький вес в данном упражнении может и не просаживать вас так низко, как рабочие веса в приседаниях, в связи с этим опускайтесь на ту глубину, на которой чувствуете отбив. Оттолкнувшись из низкого седа, как можно быстрее начинайте выпрямлять ноги и совершите прыжок в высоту, придерживая снаряд на плечах. Прыгайте так, как будто хотите допрыгнуть до баскетбольного кольца, то есть вытягивайтесь, не экономьте высоты. Приземляйтесь на полную стопу, сразу же амортизируя нагрузку сгибанием ног, а не останавливайтесь в полуприседе или стойке. Новичкам я рекомендую выполнять данное упражнение исключительно на технику и с гимнастической палочкой или пустым грифом, по 6-8 повторений в 3-4 рабочих подходах. Со временем, приобретая технику мастерства, можно выполнять данное упражнение с минимальными весами, до 30-40% от вашего присед на плечах. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.